Hello guys, jom masak. Alright, kali ini kita nak masak garlic butter prawn with Thai chili sauce. First thing first, seperti biasa kita cairkan butter Kemudian kita masukkan bawang Holland yang telah pun kita cincang halus-halus. Kita tumis-tumis-tumiskan sehingga dia masak sedikit. Dan kemudian baru kita masukkan bawang putih ataupun garlic. Ah, yang tangan memasak tu tangan suami saya bukan saya yang masak. okay? <laughs> Alright. Kita kacau-kacaukan. okay? Dan dan sentiasa ingat okay? masukkan bawang holland dulu baru kemudian anda masukkan bawang putih sebab bawang putih cepat masak cepat hangus dan ah ini saya masukkan um, bawang yang telah pun di blend bawang merah dan juga sedikit cili Okey, nak letak cili boleh, tak nak letak cili pun boleh. Terpulang dengan anda. Okey. Dan kemudian kita masukkan udang. Ha, tengok besar-besar kan udangnya kan. Kita gaulkan rata, jangan masukkan air dahulu sebab ha, udang ini akan mengeluarkan airnya sendiri. Ha, jadi ada gaul-gaul-gaulkan dalam um, tumisan butter tadi. Okey, dan kita masukkan Italian herbs. Okey, satu sudu, dua sudu dan uh, sedikit lada putih. Nak letak lada hitam pun boleh, lada putih pun boleh. Terpulang dengan anda. Okey, dan uh, kemudian kita kacau-kacau lagi dan uh, ratakan. Kita masukkan ini dia bahan rahsianya. Thai chili sauce. Okey, untuk tambahkan lagi power. Alright dan ha ini satu lagi rahsia nak bagi nutty flavour dalam uh, garlic butter prawn kita tambahkan sedikit olive oil di dalam. Ha gau gau gau gau rata biarkan um, dan hmm nampak macam dah okey je dah nak masak je kita boleh taburkan garam and of course Maggi cukup rasa sebagai pelengkap rasanya. Mudah kan? Memang mudah dan Inilah dia garlic butter prawn with Thai chili sauce. Selamat mencuba resepi ini and don't forget to like and subscribe on my Osh YouTube channel. Thank you for watching guys. I'll see you guys on my next video. Take care guys. Bye. Assalamualaikum.